Ez nem az átlag Utálhatnak, szerethetnek, mégis látnak Azt mondják, ez nem illik egy lánynak Titokban engem gondolnak sztárnak Kicsi fiú, mond meg, mi van Ha a barátnőd ezt tudná, kidobna Tudom, te belépnél a tilosba Az összes panod irkág a cicokba Ha buliban megyek, felveszem a legdögösebb ruhámat Látom, is hozod magaddal a kutyádat Arra vártok mikor adja oda magát Ja, meghívhatsz egy italra és húz a picsába Ez van, hozzá is lehet szokni Ezután a zene után nektek kell szopni Nem vesz meg a hírfiger zokni Kis pénz, kis foci, PSG ogli vérem, soha nincsen megállás A vipol eskü sokkal jobb a kilátás Megy a riszázás, nincs a rizsázás És most sikongatok, jöhet egy nagy kiáltás <gasps> Ez nem az átlag utálhatnak, szerethetnek, mégis látnak azt mondják, ez nem illik egy lánynak Titokban engem gondolnak szárnak Kicsi fiú, mondd meg, mi van Ha a barátnőd ezt tudná, kidobna tudod, te belépnél a tilosba Az összes panod a cicokba Nehogy azt hitt, hogy egy fiú után sírok ezzel a pacekkal nem bírtok nem, nem. Már izzok, jöhetnek a titkok Ha kirakom a segemet, felpesdül a tiktok Össze-vissza beszéltek a hátam mögött A kommentekbe írkáltok, de én csak rátok köpök Nem rántanak magukkal, azt mondják manus csaj Ezúttal a flow-val rátok lövök vérem soha nincs a megállás A vimből eskü sokkal jobb a kilátás Megy a riszázás, nincs a rizsázás És most sikongatok, jöhet egy nagy kiáltás Ez nem az átlag Utálhatnak, szerethetnek, mégis látnak azt mondják, ez nem illik egy lánynak Titokban engem gondolnak sztárnak Kicsi fiú, mondd meg, mi van Ha a barátnőd ezt tudná, kidobna Tudod, te belépnél a tilosba Az összes panod irkálgat titokba